Radio Rabe ist eine interessante Radio, weil äh, viele Kulturen, viele Sprachen können hier Sendungen machen. Äh, ich habe in meinem Land auch bei Radio gearbeitet. Das ist sehr interessant für mich. Ich habe als Tontechniker in Afghanistan vier Jahre gearbeitet. Zuerst war meine äh, erste Motivation für Max in Max Media und nachher ich habe äh, von meinen Kollegen gehört und nachher ich komme in Wachsmundi. Und äh, ich bin seit einem Jahr bei Wachsmundi. Ich bin seit zwei Jahren in äh, Vox Äh, Vox interessiert mich, weil äh, Vox Mundi äh, viele Sprachen, viele Kultur äh, hat und ich kann äh, Radiosen mache in äh, Arabisch zum Beispiel oder Englisch. Und auch in Radio Rabe, ich habe äh, Deutsch äh, gelernt und das ist super für <laughs> mich. Wir sind nicht nur ein Radiosender, wir sind wie eine Familie. Ich habe viel schon, ich habe viel schon gelernt in Max Mundig, weil von verschiedenen Kulturen, verschiedene Sprachen. Und jetzt, wir sind im zweiten äh, zweite Jahr von Volksmundi und wir, äh, wir haben äh, Speaker Corner in, äh, in City. Ich lade euch für äh, eine Veranstaltung Speaker Corner in Weisenhafter Platz. Am Samstag 11 Uhr bis 18 Uhr. Bitte kommen Sie. Komm dabei und sagen, was du immer in der Schweiz sagen wolltest.